Janisha Jones. Janisha Tutorials! Alle meine feuchten, süßen Schnecken! So, heute wollte ich euch zeigen, wie man die Augenbrauen abdecken. Deswegen habe ich mich eine sehr berühmte Drag Queen aus München, die super doll ist und so und bla bla bla, was weiß ich, Pasta Parisa, um das zu zeigen. Guten Morgen, meine feuchten Kartoffeln. Heute gibt es eine Lesestunde mit Pastor Parisa und heute lesen wir die fetten, blauen, buschigen Augenbrauen. What's the thesis? All we need ist ein Kleber, bekannt aus der Schule, wenn du in der Schule warst. This time I got she's bumping up there. Ein Löffel, wer etwas isst, sollte auch einen Löffel kennen. Zahnbürste, mhm, mm Becky, crush your teeth. Eine Bürste, und das ist alles gerade nicht so sauber. Wir fangen an, die Augenbrauen mit dem Kleber einmal in jede Ecke, mein Schatz. Dann bürsten wir alles nach oben mit der Bürste, um es noch flacher hinzukriegen mit der Zahnbürste. Zwischendrin immer schön um es dann noch flacher hinzukriegen, benutzen wir den Löffel. Und um dann, mein Schatz, alles zu versiegeln, benutzen wir den Siegler von Grölan. Sponsorship Mike AS. Es ist mir zu kompliziert, mein Schatz. Ich nehme die MAC Cosmetics Davos und dann mache ich so und so. Und jetzt habe ich keine Augen mehr, mehr rasiert dich, du feuchte Nuss. Tschüss, das war's für heute.